أدرك أنني هناك لكن عقلي لا يقبل الفكرة هل ينتابها ذات الشعور؟ كشف المنطقة هنا رصد عدو في بي سقطت السبايك في بي سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد ظلال متحركة أعيد التلقيم هنا هنا وقت القفز وتصيدوهم واحدا واحدا تخلصوا أنتم مما سبق السرين ده رصد عدو في بي هنا زرعت السبايك تبقى عدو واحد مستقيم سلاح هنا سلاح هنا لم يكن هذا سيئا نعم هنا هنا احذروا آخر لاعب باقٍ سقطت السبايك في A. Sorry guys. الحياة التي تمنحينها هل تساءلت من قبل عن مصدرها؟ أنا في الطريق تعالوا إلى المجهول المنطقة باق لا مجال للنهوض تكمن قوتنا في اتحادنا لا تنسوا ذلك من يشتري هذه؟ سأدخر أحتاج هذا سأدخر سقطت السبايك في اي هنا تبقى عدو واحد هافن هافن هافن هافن هافن هافن مان هنا تعال تشيك هافن Stay further, please. Well played. لا تقلقوا إن كنتم لا تجدون التصويت يمكن أن تقوموا بأدوار أخرى يمكنني شراء أعيد التلقيم I buy you Phoenix أحتاج إلى دعم شكرا Thanks لسبايك عدو واحد نايس رومان محاولة جيدة حمقى نعم سندفنهم وستلاحقهم آثامهم القفز سقطت ال spike في B. قنبلة ستنفجر آخر لاعب باق تبقى عدو واحد سقطت ال spike في B. تبقى ثلاثين ثانية Ay, سقطت ال spike في B. في B. تم محو عدو تبقى عدو واحد سوري جايز سأقطع أنسجة المكان زرعت ال spike هنا هنا مثالي أعيد التلقيم أعيد التلقيم هاجموا بعد انتهاء ضربتي فتلك هي لحظة ضعفهم أعيد التلقيم سأنتزع النور من أعينهم 打赌 تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان وان شوت وان شوت إنه سبيل الحق نعم نعم يموت حلفائي أنا في الطريق هنا وقت الموت في عتاد الأبحاث تبقت ثلاثون ثانية سقطت لسبايك في بي سأعالجك تبقى عدو واحد ويندو ويندو ويندو ويندو تبقت عشر ثوان مثالي اشرف على الجدوى الأعداء قريبون انتبهوا هل يحتاج أحد أي شيء؟ Uh, Oman maybe buy full armor. أستطيع الشراء نعم Full, uh, buy full armor, please. رجعت لسبايك قتلتهم فخ سأقطع أنسجة المكان آخر جولة في الشوط أمسكوها الآن أو ستضيع سدى يمكنني الشراء من أجلكم الخالقين رصد عدو في بي ظلال متحركة رصد عدو في بي لا مهرب مني the spike. Sorry, guys. تبقى عدو واحد. Behind, behind, Sava, behind. long. آخر لاعب باق. الغيبة في الموت Well played, Omen. تبديل الجبهات التغلب عليه السبايك هنا أعيد تلقيم التلقيم أعيد التلقيم سلاح هنا أحتاج إلى دعم أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم سلاح هنا Sorry, woman. سقطت السبايك تي بي انتهى أمره هنا حذاري وقت القفز آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية أغلقت البوابة سأقطع أنسجة المكان عدو واحد على السبير يريدون القتال من نحن لنرفض سأدخر تلقيم سأجدهم جار مسح المنطقة أمامنا وجدتهم أعيد الترتيب الزائر ظلال متحركة أعيد التلقيم سقطت السبايك في A واحد تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك جار المسح المنطقة not bad position. Thank يمكن مصنع اختاروا سلاحا مميزا لقتلهم أعيد تلقيم السبايك هنا I'm by كشف المنطقة سبايك بي هنا السبايك بحوزتي مات أحدهم ما يدير طيب تبقى عدو واحد آخر لاعب باق سقطت ال spike في B. ال spike بحوزتي واو واو واو أداء رائع من الأفضل للحشرات أن تتوخى الحذر سأدخر القدرة الخارقة جاهزة سأشتري ومن uh, please don't push with spike, okay? Uh, Phoenix, go, go away, fast, go away, fast, fast. Go away, fast. بي. تبقى عدو واحد. سلاح هنا تبقت ثلاثون ثانية أنسجة المكان آخر لاعب باق سأتكفل بالأمر عدت سأنال من أفضل شخصية لديهم لنقم بالأمر نعم سأقطع أنسجة المكان كشف المنطقة ها هم أولى بكل دقة سهم صاعق مهرب مني أعيد تلقيم أنا الصياد تبقى عدو واحد ويندو لاست ويندو ابقوا أشداءك وتر القوس القتال يتطلب هذا القدرة الخارقة جاهزة اومن بكم اومن بكم هنا القدرة الخارقة جاهزة هنا. القدرة الخارقة جاهزة القدرة الخارقة جاهزة سلاح هنا فلنهاجمهم سلاح هنا شكرا نعم نعم جار المسح المنطقة أمامنا ها هم أولاء لن يموت حلفائي Run away, run away, run away, run away. Let's go. مسح المنطقة وجدتهم Go safe, go safe, run. Omen, run. أتظن أنك تستطيع قتلي؟ عبئي لا ينتهي نعم أستطيع الشراء أريد سلاحا أنا في الطريق شكرا Thanks. احترقوا المنطقة هنا أضحيت لأجلك هنا أحدهم آه. زرعت الطائر Sage right, Sage right, right Omen, Sage behind you. تبقى عدو واحد نايس آخر لاعب باق نقطة الفوز لننهي هذه المهمة القدرة الخارقة جاهزة القدرة الخارقة جاهزة القدرة الخارقة جاهزة Wow. سافا window تبقى عدو واحد GG. Let's go فاز المهاجمون